kai suah. Tak, dia ke sini mana pun tu. Tak main kau jawab tu. Malah, kau tu kena kerja pada tu. Ya, ya. that we were. Oh, you dropped me cold. Oh,